Saluton. Mi bonvenigas vin nome de klubo de amikoj de Esperanto en Svitavi en nia urbo. Permesu al mi prezenti al vi nian grandan kaj belegan konstruaĵon kie estas niaj du amoj. Kiaj vi vidos? da mia amo estas esperanto kaj mia esperanto museo kaj la dua mia amo estas deo kaj bona teo Tio estas mia esperanta museo Museo estas sidejo ankaŭ de Ĉeĥa Esperanta Asocio kaj ankaŭ de grupo Esperanto en Svitavi kaj ankaŭ de biblioteko de Ĉeĥa Asocio. Ni aranĝadas citie aliaj kunvenoj kaj konferencoj Vikimanio, Osiek, Keri kaj aliaj. Ĉiujare ni inauguras citie tie eh, ekspozicioj pri Esperanto ciare ni inauguris granda tutstaka filatela expositio kai protio nun estas ci tie uh, expositio dedicita al esperanto kai kolektado Mi nomiĝas Miroslav Sikora, ĉu mi amo? Tiu mi havas pli multe, kaj ili plenumas mian vivon. Du el ili estas tre similaj proximigas, homoi kai nazioin ebligas contigi novain amicoin, sed ancau naturon kai gian belecon, culturaem mrajoin kai historion. Kiu tio estas? Esperanto kai geocachado, la unua helpas al niče interconsente, inter dividi sin pri belegai travivajoi, certigi al si voyajoin, tra noctoin, qualitain kai entuziasmain ciceronoin. Kai giusteo helpas al mien geocachado, serciado de cachuiai cun juvelaroi. Tio estas mia dua amo. Promenado tra la naturo, vagado tra la urboi, kai tra la villagetoi, sporto cun turistico ricevis tui belan, kai interesam celon en kapŝujo skribis sian alnomo kaj mi serĉis. Kiam estas en kapŝujo ligna redeto kun insigno de iu, kiu ankaŭ tiel belege malvenkis al geokeŝado, tuj al mi estas pli bone ĉe la koro. Tiujn redetojn mi kolektas. Mi havas jam preskaŭ sescent tipoj kaj mi ĝojas, inter ili estas ligneto de nia Esperanto Museo, al kiu estas ancau unu el kaŝujoj kun juvelaro dediĉita. Kaj ne amas belega in vesperojn, kiam ne babilas, ĉe la taso da bona teo kun homoj, kun samaj hobioj, kaj ne planas aliajn vojojn kaj malkovrojn. Mino Mijas Dagmar Martinková. Kajmi estas comen cantino en lernado de lingvo Esperanto. Pro tio mi parolos Čeche. Mým koníčkem je keramika, kterou se zabývám víc jak 10 let. Vyrábím výrobky, kterými potěším ráda své známé, například ozdobné kachle, přírodní výjevy, stromy, květiny, hrnečky, misky, zvířátka. Náměty beru ze své fantazie, anebo plním přání svých přátel. Protože je teď předvánoční doba, Soustředíme se na výrobky vánočních dárků, čertů, andělíčků, svícnů a betlémů. Saluto! Mi nomíčas Jan Gobry, mi havas multe de amor. Krom mia familio, mi amas ancau la historion cae teatro. La amo al historio, Conductis min en la urban museon, kie mi laboris lastai set jaro. Kiam mi finis ci tie, mi helpas nun en la museo de Esperanto. Mi volis sii pli multe pri Esperanto, pro tio mi eclernis cin. Post ma longa tempo mi actoris cun mia instruistino en la plei bela salonego in urbo, en la domo de Otendorfe. Mi presentis representantoin de la urbo el historio. Por cecoi estas monato de ano mai, cae la fama cifra verkisto Gerhard Nick Bacha skribis pri citiu monato 我改变了。 čínských čajů teda. Máme různé zelené čaje, černý čaje a oolongy, ale i nějaký byliny čínský, třeba jasminový květ je výborný, nebo květ růže, z toho, co se tady můžou lidi dát u nás. Z těch čínských jsou nejoblíbenější u nás v Čechách ty zelený právě. A z toho, co my tady nabízíme, tak to je třeba Green Snail nebo Green Monkey, nebo lungting, hodně oblíbený tradiční čaj. No, a jinak u nás teda nemáme pouze čaj, ale teď jsme to rozšířili i o kávu. Takže tím možná je naše čajovna specifická, že to není jenom čajovna, ale i kavárna částečně.